Paano makakakuha ng Google Translate? Hakbang isa, i-download ang Google app sa iPhone o Android. I-install ang apps. Pindutin ang App Store para sa iPhone o Play Store para sa Android sa inyong telepono. Sa search bar, kung saan nakaturo ang arrow, i-type ang Google Translate o i-scroll ang apps at hanapin ang Google Translate. Pindutin ang Get o Install para makuha ang app. Hakbang ikalawa, pag-setup ng Google Translate. Sa unang pagkakataon na buksan ang Google Translate app, hihingi ng iyong pangunahing wika at ang wika na laging ginagamit sa pagsasalin. Maaari mong baguhin sa susunod depende sa iyong pangangailangan. Hakbang ikatlo, pangunahing tungkulin ng Google Translate. I-click ang pound 1 para piliin ang dalawang wika na nais isalin. Papunta mula, halimbawa, Ingles sa Chinese o Chinese sa Ingles. I-type in ang parirala na nais isalin sa pound 2. Makikita ang isinalin na parirala sa pound 3. I-click ang speaker icon sa pound 4 para mapakinggan ang isinalin na material. Iba pang gawain ng Google Translate i-click ang camera icon para magsalin. Scan. Inirekomenda sa mga dokumento na nasa papel. I-click ang scan icon. Itutok ang camera sa dokumento. I-click ang bilog na buton para mag-scan. Maha-highlight ang lahat ng salita sa sulat. I-click ang select all. I-click ang arrow icon sa katabi ng isinalin na wika sa itaas para makuha lahat ng pagsasalin. Kung kinakailangan, i-click ang speaker icon para basahin ng malakas. Iba pang gawain ng Google Translate. Madaliin o instant, inirekomenda lamang sa maikling parirala o mga pangungusap. I-click ang instant icon. Itutok ang camera sa dokumento na isasalin. Magsisimula ang screen na magsalin. Kung kailangan pa ng oras para basahin ang pagsasalin, i-click ang Pause Translation para itigil. Kung handa nang magpatuloy, i-click ang Continue Translation. Iba pang gawain ng Google Translate, import, inirekomenda para sa mga dokumento, mga larawan sa iyong telepono. I-click ang import icon. Piliin ang dokumento mula sa folder. Dapat naka-highlight ang lahat ng mga salita sa sulat. I-click ang Select All. I-click ang arrow icon katabi ng isinalin na wika para makuha ang lahat ng pagsasalin. Kung kinakailangan, i-click ang speaker icon para marinig ang isinalin na material. Iba pang gawain ng Google Translate. Sulat kamay o handwriting. Isa pang opsyon sa pagsasalin. I-click ang handwriting icon. Isulat ang salita, padadala, sa right here na kahon. Iba pang gawain ng Google Translate, pag-uusap o conversation. Inirerekomenda para sa pag-uusap sa iba pang tao na nagsasalita ng ibang wika. I-click ang conversation icon. I-click ang mikropono icon sa ilalim ng wikang sasalitain. Magsalita sa mikropono. Matapos itigil, Babasahin ng malakas ng app ang isinalin na parirala. I-click ang speaker icon para ulitin ang parirala. Iba pang gawain ng Google Translate. Tinig. Isa pang opsyon sa pagsasalin. I-click ang voice icon. Magsalita sa mikropono. Matapos tumigil, isasalin ng app ang parirala. Ang parirala ay hindi automatikong sasabihin ng malakas. I-click ang speaker icon para pakinggan ang parirala.